aku ngerasa ini aku pancing malam. aku pengen nanti bisa bentang kan dengan sebulan mas aku selesai

loro ngerusak tatanan hati sing wis pengen lali karo gede dure balunganmu aku wis kopi ra pengen baleni Mario lemu dolanan ati wes wayahe wake up blenjani utan tangisan kita is to go bring